Hey yo geng, sore geng. Wei langau, mencari pasangan tu, cari yang yo bana-bana serius, bukan yang cuma mengecan tulus se. Kau ndak abang ba ka ba adik se, bang yo dek. Eh, angok jari yang ren. Tapi ujung-ujungnya ba modus. Hello. Kan,